Admirativo delante de la foto, la TCOR hace abrir su corazón. Recuerdo esta foto de 1924. Estaban ahí ocho jóvenes orgullosos frente al Bregue 14, aquella máquina fantástica. Fue Raymond Bagné quien los reunió, quien formó aquel excelentísimo equipo de correo aéreo. En mi afán de nostalgia me apetece hablar de mis acoritas. Empecemos por el piloto Henry Roses. Podemos verlo en la parte alta del avión. Tan pronto como abrió la línea, la futura aeropostal, lo reclutaron en 1921. Conocía ya su reputación. Su habilidad lo distinguía de los demás. Tan pronto como nos desmovilizaron, lo reclutaron y nunca nos decepcionó. Luego, a la izquierda de la foto, un hombre muy distinguido siempre lo fue, Raymond Vanier. Se unió a nosotros en 1919. Un piloto excepcional. Tan pronto como entró, lo nombraron responsable del Aeroplaza de Barcelona y luego Málaga. Lo nombraron por sus cualidades, en particular de organización y gestión. Era obvio. Los otros tres presentes en la foto son mecánicos y otros trabajadores sin los cuales no hubiéramos podido hacer nada. Sus cualidades mecánicas eran sorprendentes, por eso los contrataron. Era miembros indispensable al buen funcionamiento de la compañía. En realidad, todos éramos indispensables, pero sobre todo dispuestos a todo para que la línea viviera para que el correo llegara a su destino unos hombres formidables. Mirándolos en esta foto recuerdo que son grandes hombres. Esta imagen queda grabada en mi corazón.